Swagger. Swagger. Swagger. हर घूट में स्वैग है हर में स्वैग है ना किसी से कुछ लेना पर ज्यादा भी उछलेना ना किसी से कोई मतलब ना किसी से कुछ लेना ए ए वन पर ज्यादा भी उछलेना अरे घूटों में सुहागा